大家好，我是奥吉，欢迎收看 A A Arena 频道。啊，今天好开心哦！终于有一个机会可以跟大家见面了。呃，我一直之前在思考怎么样呢，可以把我跟 Adam 过去的经验，呃，来做一个分享。之前想过了很多的方式，后来想到现在不是视频的时代吗？那我们为什么不把我们的一些经验？ 透过录影的方式，然后放在这个网络平台，于是呢，我们就成立了这个 A A Arena 频道。那 <laughs> A A Arena 频道，顾名思义，第一个 A 呢，就是我，我就是 Audrey；第二个 A 呢，就是我的 partner Adam，那他将来也会在这里出现。那第三个 A 呢，就是 Arena，就是竞技场的意思。大家都知道。 呃，商场如战场啊，所以我们之前在这个网际网络创业的过程当中，每天都是枪林弹雨、腥风血雨啊。那有什么样子的经验，呃，可以呢给带给朋友们呢？呃，减少错误的道路呢，这是我们的一个目标啊。那也希望呢，借由这样子的一个经验的分享呢。 可以解释到呢，对网际网络创业呢，还有在网络上赚钱有兴趣的朋友呢，呃，可以跟我们多解释。那希望呢，大家有什么样的想法跟建议呢，都可以多多留言跟 email 给我们。那从第二季开始呢，我们会根据网际网络的一些创业的所需要的一些基本资料或者是素材呢，来做一些分享。 那到时候会考虑呢，一周更新一到两次。那如果过程当中呢，大家有什么建议呢？请多多给我们想法。那我们也会尽我们所能的啊，去跟大家做一个分享。大家简单介绍一下我的背景，我曾经在英国念过书，然后待过不少行业。 那其中的行业呢，包含这个餐饮、啊银行、纺织、国际贸易，还有网际网络业，在我创业的过程当中，都给了我很大的帮助。那这个小公司跟大公司在我们想要创业或是想要就业、学习经验的过程当中，它这中间到底有什么样子的差别？在大陆。 呃，台湾跟美国都有创业的经验，呃，这些的经验都是我想要跟大家分享的。那在过去网络创业的过程当中呢，很多很多呃有趣，也想起来也是很心酸的一个故事啊啊。但是呢，在这个过程当中呢，我们也有参加很多就是各个单位的一个奖项。 那这里面的一个奖项呢，我们是呃拿到奖哦。那这样子到底要是怎么做，我们可以获得这样子的肯定？那也是接下来我想跟大家分享的。呃，大家都知道哈，网络一开始的时候呢，是那种电话拨接哦， <laughs> 然后呢才有所谓的。 手机可以上网，哇，这是一个很漫长的一个时间啊。那我那时候在波接的时代啊，那时候就开始做网络，然后也有运用网络来赚钱啊。那时候我人在英国的时候呢，赚到了我人生第一张支票，奠定了我对网络创业跟赚钱的信心。因为在一个很短的时间之内呢，的一个这个支票啊。 还是非常开心的，而且那个时候还是学生呢。那所以就是在这么早期波接的时代呢，其实在网络上就可以赚到钱。只是很多事情大人们不知道。现在呢，这个时代的变化真的很快。除了网络，网络我们所知道的可能是这个网络的平台，跟一些呃网站啊，甚至在网络上买卖东西。那怎么样运用？ 网络的广告，或者是将来用 A P P 也是可以赚钱的。我想这边都有一些经验可以跟大家分享，可以帮助你们呢，在那个有兴趣网络创业的过程当中去思考，然后去减少就是一些冤枉的一些路。那也希望大家有什么兴趣想要知道的事情呢，也可以留言或是 email 让我知道，去跟大家分享。 更多我所知道的事情。那我希望可以借由这个频道呢，跟对于网际网络有兴趣的朋友做很多的互动。在网络创业，或者是未来计划在网络创业的朋友，或者是你的企业或单位呢，正准备一化或 M 化，有所疑虑，或者是不知如何下手。 或者是您想要在网络上赚钱，或借由网络的所谓的 A P P app 来赚钱，都可以跟我多做一些互动。那我也欢迎朋友们呢，你可以留言，或者是啊写 email 给我。第一季的节目呢，啊主要是介绍我跟 a d a m 还有这个频道的一个主题，一些我们的过去的一些经验啊。最重要的是啊，如果对我们的频道有兴趣的朋友。 欢迎要记得订阅订阅，对，请您订阅，然后我们会通知您，我们有新的资料上传的时候呢，就可以得到我们的第一手资料了。好，感谢大家收看我们的 A A Arena 频道，下次见。